Apшарка! Апшарка, апшарка, апшарка! Апшарка, апшарка, апшарка! Моля, представете се. А, много ми е приятно. Казвам се е, господин... А, е, господин Малък бизнес. Голям бизнес. А, как пораснахте? О, ами, е, аз съм економист по по образование, а, минах няколко курса по предприемачество, теглих кредит и така. Спапкаре! Спапкаре пораснахме. <laughs> Колко обекта имате? О, а, за сега само един. Чакай! Ало! Колко обекта имаме? Е как три? Само три. Три? А. Значи, значи три хиляди. Там три. Колко човека работят за вас? Ами, около е, десетина. А, майка ми помага след работата, вече е пенсионер, и помага с чистенето. зълва ми е в е, счетоводството. братчеда, разбира се, помага с логистиката. А, съпругата ми е връзки с обществеността. И а, брат ми, а, той помага така с складовата база. И още пет човека имаме в а, производствената част. Пробва семейна фирма, а? Е, да. Важно е работата да върви. Така е, да. Каква е годишната ви печалба? А, след като успях така да погасия погася миналата година стартовата си инвестиция, какво да ви кажа, тази година ще можем да си позволим някоя малка екскурзика. До някакво хубаво място, Ахтопол, Мичурин. Чудесно, чудесно. При нас колкото пише в документите, 22 милиарда лева. За сега. А, какъв данък платихте за изминалата година? А, ами, аз, е, пак ли аз, нали, аз платих, както е по закон, 10% от нали, оборота, което при 50 хиляди е 5 хиляди, нали, е много, но колкото можахме за сега, така е малък бизнес. 44 милиона лева. Ама, ама, как така 44 при, при 22 милиарда, 44 милиона не са 10%? Е, подробности. Работим в полза роду, ние печалба почти нямаме. Е, Всичко отива за работните места. Много сте добър, господин голям бизнес. Дереме делата след. Да. Значи гледай си. Ага. Тук има обжорка. Ага. Тук няма. Ага. Тук има, тук няма. Ага. Минават и заминават. Ясно. Е, какво ще пожелаете на другия? Ами, ще му пожелая да, да расте и да преуспява. А, и така светло корпоративно бъдеще и да поддържаме крепките връзки между. Е, Дребен, точно така, Дребен. Notte. Ci sarà. Vogliamo da porare.